Такси! Такси до Дубровки! Три! Погнали. Но ну, а без остановки! Да. <laughs> стоял склад. Тут стоял охотний двор. Там, походу, был погреб сахаровцев построен. Дорога в Митино 2. Тут где-то стояла школа. Точно сказать не могу. Либо тут, либо там. А мы приближаемся к Поволжской. Авария дочь мента. Фига, хорошая палочка. Здесь были погреба деревни Подволочье. Правильно? Ямы, погреба. Ямы, выгребные. выгребные. <laughs> Все, что сюда складывали, потом выгребали зимой.